છગના મેં તને ના પાડી હતી કે ખોટો દઢોળો ખાવા જાતો નહીં ન્યા તો ઊંધી પૂછડી કરીને ધોઈડો ગયો કે શરમ છે કે નહીં કે નાક જેવું છે કે નહીં તારામાં પછી કે કીધા રાખે છે કીધા રાખે છે તો ભૂતના પેટના તમે કંઈક સંસારમાં વકા લાવ કંઈક કામ ધંધે સારો હારાવ ભૂતના પેટના ભૂતના પેટના તમે આવા ક્યાંથી પાઈકા આના કરતા પા પેદા થયા હો તો હારો હતો ભાઈ કોઈ છોકરી નહીં ગઈ બસ કહેતો નહીં કે બાપાએ પહેરાવ્યો નહીં અને જે એક વાત કહું છું તો ગામ પાસેથી બીડી માગીને પીતો હોય ને બધું બંધ કરી દઈએ ગામના મારી આગળ તારી ફરિયાદ કરે છે કેટલી વાર તમને મારે સમજાવવા ભૂતના પેટનો કંઈ ખબર પડે નહીં ને બંધ કરી દેજો બીડી પીવાનું ગામ આગળથી ફાકી માગે ગામ આગળથી બીડી માગે સંપલા તૂટી ગયા હોય કોકના મંદિરેથી પહેરી આવે આ ક્યાંથી છોકરા ભાઈ તમને કઈ સમજાતું નથી ભાઈ તમે ખોટા દાંત કાઢો આ વિડીયોને લાઈક કરી દો नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक